नमस्कार मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान गणतंत्र दिवस के मौके पर गणतंत्र के गद्दारों को सजा कब यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है यह पूरा देश पूछ रहा है कि जिन्होंने देश पर कलंक लगाया उनको सजा कब तो इससे पहले मैं आपको बता दूं इससे पहले कल यानी 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर गृह मंत्रालय में बैठक हुई है इस बैठक में क्या कुछ सामने आया इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई मीटिंग में पुलिस अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली की मौजूदा स्थिति और हिंसा को लेकर पूरी जानकारी दी दो घंटे तक चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल प्रभाव से उन संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए जहां पर कल हिंसा हुई थी इस बैठक में आईबी चीफ के साथ गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि दिल्ली में कानून व्यवस्था कायम करना उनकी प्राथमिकता है वहीं आज नांगलोई आईटीओ और गाजीपुर जहां आंदोलन उग्र हुआ था वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए हैं बता दें दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों का आंदोलन उग्र होता गया इस दौरान किसानों ने कई जगहों पर उपद्रव भी किया इसमें छियासी पुलिसकर्मी घायल हो गए इसमें कई का अभी भी इलाज चल रहा है कई जगहों पर किसानों ने पुलिसकर्मियों पर तलवारों से हमला किया तो कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जहां पुलिसकर्मी लाल किले की दीवार से कूदकर जान बचाते नजर आए किसानों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है इस सब के बीच ही सिंधु टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास कल शाम से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई अभी तक इस पर आगे का कोई अपडेट नहीं आया है साथ ही हरियाणा के तीन जिलों में भी इंटरनेट सेवाओं के साथ एसएमएस सेवाओं पर भी अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी गई हरियाणा और पंजाब में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है सुरक्षाकर्मी चौकस है चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात है वहीं ब्रेकिंग ये है कि अराजकता फैला रहे किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का कड़ा एक्शन सामने आया है आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है इसमें छियासी एट्टी सिक्स पुलिसकर्मी घायल हुए हैं वह कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं साथ ही आपको बता दें कि आठ बसें सत्रह गाड़ियां और चार कंटेनर तोड़े गए उपद्रवियों ने तीन से ज्यादा बैरिकेड्स भी तोड़ दिए इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जी बताइए आदित्य क्या है पूरा अपडेट जैसा कि कावेंद्र आपको अपडेट देना चाहूँगा कि दिल्ली जो जिस तरह की कल लाल किले पे हिंसा हुई थी उसको लेकर जो है अमित शाह गृह मंत्री के साथ बैठक होती है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की उसके साथ ही साथ जो है वहाँ पर एक जो उपद्रव थे उपद्रवी थे आंदोलनकारी थे उनके ऊपर जो है आ, केस दर्ज किया जाता है इसी के तहत जो है 22 22 केस दर्ज किए गए हैं साथ ही साथ वहां पर जो है कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये कार्रवाई अब देखना ये भी है कि कार्रवाई के तौर पर क्या सरकार करेगी क्या एक्शन लेती है और वहां पर जो है जिस तरह की इस तरह से झंडा फहराया गया था वो बहुत ही एक तरह से देख बहुत ही निर्लज है और उसको जो है कहीं भी किसी भी सरकार और कोई भी व्यक्ति उसको सहज नहीं समझेगा जी बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारियों के लिए आदित्य ने जो बातें बताई इनसे एक सवाल निकलकर सामने आता है गणतंत्र के गद्दारों को सजा कब मिलेगी इन पर सख्ती कब बरती जाएगी तो अब जवाबदेही जो है वो बनती है उन किसान नेताओं की जिन्होंने दावा किया था कि किसी भी तरह का हालात अगर खराब नहीं होंगे और अगर होते हैं तो इसकी पूरी जवाबदेही उनकी है लेकिन इन तस्वीरें और कुछ बयां करती हैं ये तस्वीरें जो लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं ये कुछ और ही सच दिखाती हैं ये वो काला सच दिखाती हैं जो सच दरअसल देश देखना ही नहीं चाहता था वहीं इस बीच जो जानकारी आप तक लगातार हम मुहैया करा रहे हैं एक्टर दीप सिंधु को एनआईए ने नोटिस भेज दिया है सिंधु पर लगा है तिरंगे का अपमान करने का आरोप पंजाब के एक्टर हैं ये दीप सिंधु जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है एक्टर हैं लेकिन हरकतें देश विरोधी इन पर आरोप है कि इन्होंने ही भीड़ को भड़काया आरोप है कि इन्होंने ही भड़काऊ बयान देकर चलते फर्जी किसान लाल किले के ऊपर इन्होंने चढ़ा दिया इनकी वजह से यह सारी घटना हुई है और अपना झंडा इन्होंने फहरवा दिया दरअसल हिंसा पर उतारू फर्जी किसानों ने कल दिल्ली में खूब गदर मचाया है जो आज़ादी के इतिहास में पहले आज तक कभी देखा नहीं गया लेकिन जो हुआ शर्मनाक लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर अपना झंडा फहरा दिया दोपहर से लेकर शाम तक इन उपद्रवियों ने लाल किले पर खूब तांडव मचाया सुरक्षा कर्मियों को खदेड़ दिया उन्हें खाई में गिरा दिया जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो इन्होंने तलवार से हमला किया और ऐसा करने पर अब अपनी हरकतों पर अपने शर्मनाक बयानों से लीपापोती कर रहे हैं ये लोग दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई मीटिंग में पुलिस अधिकारियों ने गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली की मौजूदा स्थिति और हिंसा को लेकर पूरी जानकारी दी दो घंटे तक चली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल प्रभाव से उन संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए जहां पर कल हिंसा हुई थी इस बैठक में आईबी चीफ के साथ गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर मौजूद रहे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि दिल्ली में कानून व्यवस्था कायम करना उनकी प्राथमिकता है वहीं आज नांगलोई आईटीओ और गाजीपुर जहां आंदोलन उग्र हुआ था वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए गए बता दें दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों का आंदोलन उग्र होता गया इस दौरान किसानों ने कई जगहों पर उपद्रव भी किया इसमें छियासी पुलिसकर्मी घायल हो गए इसमें कई का अभी भी इलाज चल रहा है कई जगहों पर किसानों ने पुलिसकर्मियों पर तलवारों से हमला किया तो कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए जहां पुलिसकर्मी लाल किले की दीवार से कूदकर जान बचाते नजर आए किसानों द्वारा पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है लेकिन अब पुलिस और सरकार का सिकंजा कसते देख लोगों की बातों में सरलता जिस हिंसा को देख पूरा देश शर्मसार हो चुका है भला ऐसे लोगों के बयानों पर कोई पचा पाएगा ऐसे लोगों को बयानों को फिलहाल ऐसे लोगों को भारत बख्शेगा नहीं ऐसे लोगों को भारत छोड़ेगा नहीं और ऐसे लोगों को भारत बिल्कुल माफ करने के मूड में नहीं है इसके बाद बात सनी देओल की सनी देओल ने कहा है कि लाल किले पर जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं दुखी हूं और इस सब के आरोपी दीप सिंधु से मेरा या मेरे परिवार का कोई रिश्ता नहीं है आपको बता दें कि सनी देओल की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ लाल किले पर उपद्रव फैलाने के आरोपी दीप सिंधु नजर आ रहा है दरअसल ये तस्वीर वायरल होने के बाद ये बॉलीवुड स्टार और सांसद सनी देओल का ये ट्वीट सामने आया है या मजबूरी में करना पड़ा है या फिर दबाव के चलते उन्होंने ये ट्वीट किया ट्रैक्टर परेड से पहले किस किस नेता ने क्या कहा तो इस सब में सबसे पहले योगेंद्र यादव बहुत जाने माने हस्ती हैं जाने माने किस लिए हैं इसलिए कि कहीं भी कोई भी प्रदर्शन हो रहा हो सबसे पहले पहुंच जाते हैं हालांकि इन्हें फुटेज तो नहीं मिलती लेकिन फुटेज की आड़ में हमेशा रहते हैं लाइमलाइट लूटने का इनको बड़ा शौक है ऐसे में यहां भी आंदोलन हो रहा था यहां भी प्रदर्शन हो रहा था तो पहुंच गए ट्रैक्टर परेड को शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा ऐसा इन्होंने बयान में कहा था इस दौरान लोग कोई भी हथियार ना लाएं हिंसा या भड़काऊ भाषा का प्रयोग ना करें ये इनके बयान थे इसके साथ ही आपको राकेश टिकैत का बयान पढ़कर सुना देता हूं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा था छब्बीस जनवरी से पहले की बात बता रहा हूं आपको ये उन्होंने 20 जनवरी के दिन ये बयान दिया था उन्होंने कहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर को खत्म नहीं कर रहे हैं हमारी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है उस दिन ट्रैक्टर परेड मतलब ट्रैक्टर परेड की बात करते हुए कहा क्यों हिंसा होगी क्यों हिंसा होगी उन्होंने ऐसा कहा कि उस दिन क्यों हिंसा होगी हिंसा का सवाल ही नहीं होता है तस्वीरें क्या है अब आप खुद देखिए हालांकि ट्रैक्टर परेड से पहले का एक राकेश टिकैत का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो सभी लोगों से लाठियां लाने की अपील कर रहे हैं अब इसकी गंभीरता आप समझिए जब ऐसे बड़े किसान नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो उसका असर कहां तक होता है इसके साथ ही एक और किसान नेता है पच्चीस जनवरी को दर्शन पाल सिंह दर्शनपाल सिंह ने क्या कहा उनको सुनिए ट्रैक्टर परेड के दौरान अनुशासन का पालन करें सभी को धीरे ही ट्रैक्टर चलाना है कोई भी किसी तरह का स्टंट ना करे इसको शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएं तभी इसको दुनिया में माना जाएगा अगर इस दौरान कुछ होता है फिर हमारे लिए चिंता की बात होगी यह उनका बयान था पच्चीस जनवरी का छब्बीस जनवरी की तस्वीरें पूरे देश ने देखी अगर ऐसे नेता है जिनकी कोई बात सुनता ही नहीं अगर ऐसे नेता है जिनकी बात का कोई पालन करता ही नहीं तो ये नेता नहीं है इनके नाम के आगे से नेता हटाकर तुरंत तत्काल उपद्रवी लगा देना चाहिए एक और नेता है नाम है इनका गुरनाम सिंह गुरनाम सिंह चढ़ू ने इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा सभी किसानों को रूट का पालन करना होगा तय रूट पर ही अपने जो ट्रैक्टर मार्च है उसको निकालें और शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़े खैर इनकी भी किसी ने नहीं सुनी अगले किसान नेता की जानकारी देता हूं आपको बलवीर सिंह राजेवाल बलवीर सिंह राजेवाल कहते हैं पच्चीस जनवरी के दिन उन्होंने कहा कि किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर शांति ही बरतें और जैसे आंदोलन शांति के साथ चला आया है वैसे ही परेड को चलाया जाएगा अब मैं बात करता हूं 26 जनवरी के बाद ये जो पूरा बवाल हुआ जो देश के सामने जो शर्मनाक तस्वीरें आई उनके बाद इन लोगों ने कैसे रंग बदले उनके बाद गिरगिट का रंग कैसे बदला इनके बाद इन लोगों के बयानों में किस तरीके से बदलाव देखने को मिला सबसे पहले तो मैं बात करता हूं राकेश टिकैत की लगातार लाइमलाइट में बने रहे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहे और लगातार सुर्खियों में भी बने रहे राकेश टिकैत ने छब्बीस जनवरी के बाद बयान दिया सभी ट्रैक्टरों की जिम्मेदारी उनकी है दिल्ली पुलिस ने तय रूट पर भी बैरिकेड लगाए थे इसलिए जिन्हें दिल्ली का रूट नहीं पता था वो किसान गलत तरफ ट्रैक्टर लेकर चले गए लाल किला पर झंडा फहराने में उनका हाथ नहीं है दीप सिद्धू जैसे लोगों ने किसानों को भड़काने का काम किया है सवाल एक बार फिर इससे पहले लगातार राकेश टिकैत कह रहे थे कि किसान आंदोलन के बीच अगर वो है, मौजूद है तो कोई भी असामाजिक तत्व आता है तो उसको चिन्हित करना उनकी जिम्मेदारी अब उनकी जिम्मेदारी कहां गई कहां चली जाती हैं जिम्मेदारियां जब ऐसी कोई घटना हो जाती है जिससे पूरे देश के सामने कलंक लग जाता है बात करता हूं संयुक्त किसान मोर्चा की ट्रैक्टर पैराइट के दौरान जो भी हिंसा हुई है उसका किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है यह किसान मोर्चा का कहना है उन्होंने कहा कि कई उपद्रवी जो थे बाहर के जो लोग थे जैसा कि हर बार होता है कई उपद्रवी परेड में घुस आए और हिंसा की काफी लोग उनके बहकावे में आकर अलग अलग जगहों पर ट्रैक्टर ले गए यह उनका बयान है बहुत शर्मिंदगी भरा बयान है अपने आप से अपनी जिम्मेदारियों से अपनी जवाबदेहियों से पल्ला झाड़ने वाला बयान है अब बात करता हूं प्रदर्शनों की बड़ी अम्मा से जो हर जगह पहुंच जाते हैं हर जगह प्रदर्शनों में सबसे आगे खड़े होते हैं और हर प्रदर्शन में वाहवाही लूटने की लामलाइट लूटने की हमेशा कोशिश करते हैं असफल रहते हैं आखिर में अपना नाम जो है काले अक्षरों में ही दर्ज करवा पाते हैं बात कर रहा हूं मैं यहां पर योगेंद्र यादव की योगेंद्र यादव का बयान है 26 जनवरी के बाद उन्होंने कहा जिन लोगों ने हिंसा की है और लाल किले पर झंडा लहराया है उसका हमारे संगठनों से कोई लेना देना नहीं है उनका संगठन कौन सा है ये पूछने बैठेंगे तो रात हो जाएगी उनका संगठन दरअसल कोई है ही नहीं उनकी खुद की एक पार्टी है स्वराज पार्टी जिसको कुल सौ वोट भी नहीं मिलते अगर खड़े हो जाए चुनाव में तो सौ वोट देने वाला भी कोई नहीं है लेकिन बातें बड़ी बड़ी और काम छोटे कुछ लोगों ने अब आगे बढ़ता हूं इन्हीं का बयान पहले कंप्लीट कर देता हूं आपको सुना देता हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से ही अलग रुख अपनाए हुए थे और लाल किले तक जाने की बात कर रहे थे ये वो अभी कह रहे हैं उनका बयान पढ़कर सुना रहा हूं आपको उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया उन पर एक्शन होना चाहिए इसके अलावा दीप सिद्धू जैसे लोग लगातार किसान नेताओं के खिलाफ थे वो युवाओं को बरगलाने में लगे थे इस बयान का आप क्या करें यहां रखें कि यहां रखें कहां रखें इस बयान से क्या होने वाला है क्या फर्क पड़ने वाला है ऐसे योगेंद्र यादव सरीखे नेताओं को यह चीज समझनी चाहिए कि जो कुछ हुआ वो घटना हो गई जो कुछ हुआ देश को शर्मसार कर गया गणतंत्र के दिन जितने गद्दारों ने इस देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसकी भरपाई कौन करेगा उसकी भरपाई प्रधानमंत्री करेंगे उसकी भरपाई गृह मंत्री करेंगे उसकी भरपाई करेगा कौन किसान नेता उसकी भरपाई करेंगे इन जैसे लोगों से मैं अपने दर्शकों से सीधे बात करना चाहूंगा इन जैसे लोगों से जितना नुकसान देश को होता है इन जैसे लोगों के बयानों से जितना कष्ट इस देश को उठाना पड़ता है इन जैसे लोगों से जितना इस देश की जो छवि है वो धूमिल होती है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता ऐसे लोगों को हम सबको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से किनारा रखना चाहिए और आंदोलन की आड़ में चल रहे अपने एजेंडे को ये जो प्रोपेगेंडा है इनका उससे अपने आप को किनारे कर अपने आप को दूर रखना चाहिए क्योंकि इससे देश की छवि कभी खराब नहीं होनी चाहिए आंदोलन का मतलब होता है प्रदर्शन सरकार के खिलाफ आंदोलन को आंदोलन ही रहना चाहिए आंदोलन को सरकार के खिलाफ से देश विरोधी नहीं हो जाना चाहिए अगर वो देश विरोधी हो जाता है तो उसको वहीं कुचल देना हम सबकी जिम्मेदारी है फिलहाल के लिए इतना ही धन्यवाद